dan selamat kembali bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game horror yang bertajuk Back Rooms. Ah. So Back Room ni dia macam uh, game horror yang aku nampak ada orang main. Lepas tu aku macam tertarik nak main. So tanpa buang masa, tak buang masa, kita terus. Tak tak buang masa. Let's go. So Back Room, bilik belakang. Hari pertama bekerja Aku tak tahu apa yang company ni buat Aku nak pergi ambil dokumen Oh sound dia Semenjak dua menjak ni memang Apa ni Kita main benda-benda yang bukan-bukan eh So liminal space L Kita akan simpan Okay sorry lah game ni macam tak ada v-sync Jadi um, Dia macam uh, putus sikit kan? Tapi ah! oh! Ya Allah kena telan dengan bumi we. Yo. Baru start belum apa-apa lagi. Aku salah letak file ke apa? <laughs> Iyalah tu kot. Ah, uh, kenapa kamera dia okey pandang belakang. So aku jatuh ke dalam. Oh, aku jatuh ke dalam semua dokumen ni. Aku jatuhkan semua dokumen ni. Aku tak boleh cakap. Alright. Ada bunyi radio? Right? Oh, besar tempat ni. Bunyi apa tu? Okey, ni dia ha. Hai Encik Almari. Kenapa boleh jatuh? Lima. Sure. Ni apa? Kod ke apa? Oh, boleh turun bawah lah. Alright, kita tak sepatutnya pergi situ. Terkejut aku gila. Aku dengar orang berbisik. Wah! Wah! Tapak kaki siapa tu? Yo, yo, yo! Sekejap, aku dah tahu apa jadi. Okay. Interesting. Alright, ada lagi? So, lima, empat. Oh, empat yang kecil. Oh, di korak. So, empat nombor satu. Ha, ni lagi? Okay, ni dua. Meja. Meja. Empat, lima, sembilan. Alright. So ada. Empat, lima, sembilan. Apa dia tulis? Wash out. For it. Tu lah. Nampak? Hantu. Saw the door but lost. Empat, lima, sembilan. Empat, lima, sembilan. Dah boleh lari dah ke? Woo! Sekejap. Kerusi tu macam ada benda lah. Ah! Mana nak pergi ni? Oh ni pintu tadi, okey. Aku dah check ni. 7 4 5 9 7 Follow voice. Oh. 9574 Okey 9574 Woo! Aku main teka je Dah <laughs> Case Abira Wah Abira Aku main teka je weh 9574 Very very short Horror Aku mana nak patah balik Sebab aku tak ingat Tapi rasa aku dah ingat dah kot Meja Kerusi Eh tak Almari 4 Lantak lah aku tak ingat Meja almari 4 Kerusi almari bawah Okey. So itulah dia Back room bilik belakang Huh Terkejut jugalah Dia punya jump scare sikit Tapi dia pakai jump scare gambar je So itu dia short horror kita untuk hari Isnin. Terima kasih banyak-banyak sebab menonton. Kalau korang terkejut juga, kalau korang rasa berdebar sangat, kalau korang rasa kelakar tadi aku teka, <laughs> aku teka nombor tu, eh tapi aku dapatlah semua nombor. So korang boleh uh, like, boleh share, boleh komen. Dan kalau ada cadangan pun boleh bagi cadangan. Dah lama dah aku, aku cakap, tak cakap. Yang korang boleh bagi cadangan juga. So terima kasih banyak-banyak sebab menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.